The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे आपको हेल्थ और हेल्थ केयर की बिल्कुल सटीक जानकारी हम देते हैं रेफरेंस फ्रॉम यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी और पूरी दुनिया के जो कंसाइस मेडिकल नॉलेज है वो आपको हम समझाते हैं आज हम आपको बात करेंगे कि दिल के लिए आपके हार्ट के लिए क्या आप नट्स यानी आपके वॉलनट्स आलमंड्स आपके अखरोट बादाम काजू ये सब खा सकते हैं या नहीं क्या ये अच्छा है क्या ये बुरा है और हाल ही में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में आपने वीडियोस में कई बार देखा कोई कह रहा है अच्छा है कोई कह रहा है बहुत बुरा है एक भी मत खाना तो कोई क्या हिसाब किताब है एक्चुअली में मेडिकल फील्ड का आपके लिए एडवाइस क्या है दोस्तों टेक्निकली नट्स uh, जो होते हैं जैसे वॉलनट आलमंड्स या बाकी सारे नट्स जो हैं वो लोग मना करते हैं क्योंकि वो कहते हैं उसमें ऑयल ज़्यादा होता है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं वो बढ़ा देंगे तो ब्लॉकेजेस ज़्यादा कर देंगे बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप अगर सही मात्रा में बैलेंस डाइट के हिसाब से उन्हें खाते हैं तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं जी हाँ as a part of healthy diet they are good for your heart and nuts के अंदर बिल्कुल फैट होता है लेकिन वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिसके साथ में फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं बहुत सारे and they are a great snack food they are more filling उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है उनके अंदर ऑब्वियसली फैट ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कैलरीज मतलब पेट भी भरता है अगर आप का वज़न कम है उसको आप थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको उसे कम खाना है they are easy to store लंबे समय तक चलते हैं साथ लेके घूम सकते हैं साथ में ऑफिस ले जा सकते हैं a lot of benefit are there biscuit से और जो मैदे भरे बिस्किट से और बाकी सारे खराब रस से तो बहुत अच्छे हैं आपके nuts including your peanuts okay technically so so nuts का जो ड्रॉबैक है सबसे बड़ा वो एक ही है कि भाई कम नट्स में बहुत सारी कैलोरीज हो जाती हैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है तो इस वजह से इस वजह से उसका जो पोर्शन है कितना खाते हैं एक बार में उसे आपको कम करना पड़ेगा सो पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा और you have to choose nuts कि भाई मैं कौन से नट्स खाऊं किस में ज्यादा हेल्दी हार्ट हेल्दी तब होगा ये so how does it actually क्या रिसर्च इसको बताता है कि वो हार्ट के लिए हेल्दी है सो so, रिसर्च ने ये देखा है कि जो लोग हार्ट अटैक जिनका जो रिस्क है अगर वो आ, ये हेल्दी नट्स खाते हैं तो क्या क्या होता है नंबर एक उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम L D L low density lipoprotein कहते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ये दोनों जो मेजर रोल प्ले करते हैं प्लाक या आर्टरीज या खून की नसें बंद होने में वो दोनों के दोनों रिसर्च में प्रूवन है कि एक हेल्दी डाइट में लिमिटेड प्रोपोर्शन में बैलेंस नट लेने से कम होते हैं जी हाँ एलडीएल भी कम होता है ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है तो जो कहते हैं ज्यादा होते हैं नहीं होते they can improve your health literally आपकी आर्टरीज की लाइनिंग की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं ओवरऑल बॉडी में lower the level of inflammation and blood clots बनने के रिस्क को भी ये कम करते हैं सो ओवरऑल नट्स आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और आपकी हार्ट डिजीज से बीमारी के रिस्क को कम करते हैं अब क्यों कम करते हैं what makes nut heart healthy पहली चीज उसमें प्रोटीन अच्छा खासा होता है ठीक है और उसके अंदर हार्ट हेल्दी सब्सटेंसेस क्या क्या है number one are unsaturated fats ना and good fats like mono unsaturated poly unsaturated fats they help lowering bad cholesterol levels that is true omega three fatty acids are there it is very well they are found in fish but many nuts बाकी कई सारे नट्स हैं जिनके अंदर they are rich in omega three right so you should try to eat more nuts then third big thing is fibers nuts के अंदर फाइबर्स हैं जो एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं और they make you feel full तो आप दूसरी चीज़ें फालतू चीज़ें कम खाते हैं so they reduce your appetite they help preventing type two diabetes nuts के अंदर vitamin E A D E K are the fat soluble vitamin and vitamin fat soluble vitamin are very well found in fatty food है और नट्स में वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं वाइटामिन ई e, आपके आर्टरीज के जो प्लाक्स हैं उनको भी कम करेंगे और उनको नैरो होने से बचाएंगे सर डॉक्टर सोमन सर जो आपको कोई सीजी दिखाया था वो एडमिट हो रहा है हार्ट में सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के रिस्क को भी आपके कम करने में हेल्प करेंगे इसके साथ नट्स के अंदर प्लांट स्टेरॉयल्स नाम की चीज पाई जाती है जो कि एक एडिड एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप मान लीजिए जो ये भी प्लांट स्टेरॉल्स भी देखे गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करते हैं और साथ ही उसमें होता है L arginine it's a very good source of L arginine which actually improve the blood supply to your arteries वो आपकी खून की नसों को डायलेट करते हैं राइट थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड उसकी जो मेथोडोलॉजीज हैं उसका एक सो एल आर्जिनिन पे हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है आप उसको देख सकते हो and it is beneficial in many other things also right like erection problem premature ejaculations so nuts are very good but the point is उसे कम खाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कैलोरीज सो कितना खा सकते हैं अब याद रखिए नट्स में कुछ परसेंटेज फैट होता है एज मच एज लाइक 50, 60 से 80 कुछ नट ऐसे भी हैं जो 80 परसेंट तक फैट है so even if it is like आप थोड़ा सा भी खा रहे हो मुट्ठी भर भी खा रहे हो तो अच्छी कैलोरीज हो जाती हैं इसीलिए एक सिंपल भाषा में बोलते हैं एक मुट्ठी भर के एक मुट्ठी में आपके जितने नट्स आते हैं ऐसा ऐसा नहीं खुली में बंद मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं आप उतने नट्स खा सकते हो डिफरेंट हो तो और अच्छा सो so, कैलोरीज बहुत ज़रूरी है एक चाय के साथ आप मुट्ठी भर नट्स खा सकते हैं उतने ही हैंड्स फुल होके ऐसा नहीं भर के नहीं इतने जितने गिरे ना वो नट्स आप खा सकते हैं सो so, आइडियली नट्स में आप या तो चम्मच दो चम्मच नट्स खा लो ऐसे कर सकते हैं या आप ये कहते हैं कि आप एक serving American Heart Association recommend करती है आप एक हफ्ते में चार बार चार बार चार सर्विंग नट्स की अनसॉल्टेड मगर यस नट्स में ऐसा नहीं कि उसमें ऊपर से नमक डाला हुआ हो उसको तल के ऊपर से सॉल्टेड नट्स के जो पैकेट्स आते हैं वो नहीं लेने हैं ठीक है या नट्स के ऊपर चॉकलेट लगाई हुई हो स्वीटेंड हो या सॉल्टेड वो नहीं लेने सिंपल नट्स लेने हैं not salted not that kind of nuts so एक स्मॉल सर्विंग आप ले सकते हैं जिस इज अ स्मॉल हैंडफुल जिसमें आप डेढ़ आउंस बोला जाता है जो या तो दो चम्मच सिंपल सिंपल नट्स आप ले सकते हो तो बेसिक बेसिक चीज़ है जिसमें आप बोल सकते हो चार या आठ चार या आठ नट्स आप खा सकते हैं जिसमें मे बी चार बादाम हो चार एक एक पीस बड़ा सा अखरोट हो जिसके चार छोटे छोटे हिस्से होते हैं राइट दो बड़े बड़े that kind of a thing so इतने नट्स आपको खाने हैं अब कौन कौन से नट्स मैटर करता है क्या ये चूज़ करे कि वो चूज़ करे वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता ज़्यादातर नट्स सारे ही इक्वली हेल्दी हैं वॉलनट्स के अंदर ओमेगा थ्री सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है तो walnuts are actually good almonds hazelnuts pecans वो सारे भी हार्ट हेल्दी है टेक्निकली ये सब बट पीनट्स पीनट्स जो है टेक्निकली वैसे नट तो है लेकिन ये दाल में आता है उसमें भी फैट है तो उसको भी टेक्निकली आप कह सकते हो it's also it's like a bean but it is also relatively heart healthy उसको भी आप ले सकते हैं सो so, पीनट्स को भी आपको उतना ही लेना है because it's also having a good amount of fats ठीक है सो so, कम क्वांटिटी में आपको लेना है इतना ध्यान में आपको रखना है कि ये एक बैलेंस डाइट का पार्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दिया बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा अच्छी क्वांटिटी में पानी अच्छी क्वांटिटी में फाइबर सैलड फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो भी ज़रूरी है सो so, नट्स के बारे में उनकी अप्रोक्सीमेट कैलरीज का जो डेटा है वो मैं आपको दे दूंगा कि ये इतनी इतनी कैलरीज हैं उसके अंदर और नट ऑयल्स के बारे में बात करें तो they are also good but they lack the fiber whole nut is always better than the nut oil जैसे कि एक fruit is better than the juice right because it has fiber right and nut oils जो हो सकते हैं उनको आप एज अ सैलड ड्रेसिंग या कुकिंग में यूज कर सकते हैं कोई इशू नहीं है बट <clears throat> उसके जो टेम्परेचर उसकी कितने टेम्परेचर वो झेल सकता है उस पर थोड़ा रिसर्च कर लेना not every nut oil because they are they respond differently to different heat that is more important and अगर ऑयल्स के बारे में आपको जानना है कौन सा ऑयल बेटर है कुकिंग के लिए so you can go and watch my oil series it's also on YouTube thank you so much just search whatever topic you want by doctor education on YouTube you'll get the topic thank you so much this is about nuts I hope इस वीडियो के बाद आपको लॉजिक समझ में आएगा कितना नट्स खाना है कौन से नट्स खाने हैं and it is very good very good snack to go with your tea coffee और what you like to have as a snack. Right? Even with fruits or dahi, they are very good. Right? Uh, so take care. Please share this video with Thank you so much. Stay connected. Stay healthy.